bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Mein Großvater hatte eine Schreinerei und als kleiner Bub bin ich ganz viel in seiner Werkstatt. Meine Großmutter hat in meiner Heimatgemeinde Ermensee einen Dorfladen geführt, wo ich manchmal von ihr diesen Schockierigel bekommen habe. Auch meine Eltern waren selbstständig in der Elektrobranche. Nachdem sie ihr Geschäft eröffnet haben, sind wir dann zusammen Ende der 80er Jahre von Ermisee auf Hitzkirch gezügelt. Mit meinen Eltern habe ich daheim ganz viel über Politik diskutiert. Das hat mich geprägt. Denn meine freie Zeit verbringe ich auch sehr gerne mit meiner Familie und meinen Freunden. Aus zweifachen Götti und Onkel unternehme ich immer wieder gerne Ausflüge mit meiner Nichte und meinem Göttibub. Ich treibe auch sehr gerne Sport. Ich jogge oder fahre Velo und dabei kann ich sehr gut abschalten. Eine weitere Leidenschaft ist der Fußball. Dort habe ich gelernt, im Team zu gewinnen, aber auch gleichzeitig zu verlieren. Und wie könnte es anders sein? Das Lesen gehört auch zu meinen Hobbys. Neben Krimis ist nämlich das Buch von Nelson Mandela eines meiner absoluten Favoriten. Seit Jahren engagiere ich mich auch ehrenamtlich bei verschiedenen Institutionen. Als Vizepräsident der Prosenektute vom Kanton Luzern liegt mir der ganz persönliche Kontakt zu der älteren Generation besonders am Herzen. Ich bin begeisterter Teilnehmer und OK-Präsident vom Slow-Up Seetal und bin auch Vizepräsident vom Schweizerischen Pferdesportverband der Reitsport, er begleitet mich seit über 20 Jahren. Früher bin ich ein aktiver Reiter. Heute bin ich Speaker an verschiedenen Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. So vielfältig ist unsere Heimat. Der Kanton Luzern zu erkunden, auf dem Velo oder beim Joggen, das ist ein unheimliches Privileg. Es braucht aber Engagement, es braucht Kraft, es braucht Leidenschaft, um unseren Kanton Luzern im Ständerat zu Bern zu vertreten. Und ich wollte auch die nächsten vier Jahre anpacken und umsetzen für einen lebenswerten Kanton Luzern, einen starken Kanton Luzern und eine unabhängige Schweiz. Ich danke für eure Unterstützung am 20. Oktober.